Egyptian? Harry, young police. What? no! 아빠짓다. Oh shit! Peace. budak noob, b-boy Oh better lah, mari mari Baru satu terodak, mau beli air <laughs> Pui! Kepala pening, ekon sejuk. Jadi kita akan panas badan. ekon yang Panas sejuk. Ekon pertama di dunia. yang Ini oh! Nampaknya lagu pun tak suka dia. <laughs> Setelah tanggal 9 Mei 2015. <laughs> Aku disingkirkan <laughs> Penyelamat Demi rakyat Yang amat semata-mata fitnah dan dendam. Namun aku berserah pada agar diberi kekuatan untuk menusun semua barisan. Yang makan kena bayar. Ha ha ha! n h a n y i tak ada